1ああ、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですかはい、おかげさまで。2あ、久しぶり。久しぶり。あ、久しぶり。